Thank you. taroglobulines. En fait, au mariage, nous être du succès. Et maintenant, sortez de la cellule pour donner naissance à T3, T4. Que l'énergie étipule. Que les hormones clés gagnent sur tous les territoires des organes avec le pouvoir de et de se transformer en t réveillant les protéines, réveillant le Música thyroïde, c'est a, a a perdre. Perdre thyroïde. Regarde. Thank you. I'm So.

et provoquer une conversion. Une conversion. Se libérant un peu de diable pour se transformer en pétrole. Plus de silence avec tes doigts. Un avec des poutine. capables capable. experience. gas gás carbônico. Claro, sur les, sur arbres qui délivrent de l'oxygène. Yes, the corps é Vai, Bruno. Quero ver o resultado desse ってます。 agit sur, le système nerveux. Il agit sur le système nerveux. Et vous euh, le temps de m'écouter. Et j'ai besoin de dormir. Durant, durant cette période de pandémie, c'est le moment d'avoir de la sommeil, Please. overwhelmed. If you if you had like infection or trauma or surgery, don't no, ne vote pas. Yeah, Giorgio.